ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም በመሆን በተለመደው መልኩ ከእናንተ ጋር ስገናኝ ወይም ደግሞ በዚህ መልክ መልእክቶችን ላቀርብ ስገባ አብራችሁኝ የምትሆኑ አብራችሁኝ የምትቆዩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ሁሉ እንኳን ለዚህ ሰዓት አደረሳችሁ በማለት ለመጀመር እወዳለሁ። ሁልጊዜ እንደምለው እንኳን በፍቅር አደረሳችሁ አልልም። ምክንያቱም ፍቅራችንን በከፍተኛ ደረጃ የሚሸረሽሩ ፍቅራችንን የሚበርዙ የእናት ጡት ነካሽ የሆኑ ከኢትዮጵያዊ ስነ ልቡና ጋር የማይሄዱ ነቀርሳዎች ውስጣችን ስላሉ እንኳን በፍቅር አደረሳችሁ የሚለው ቋንቋ ዛሬ አይሰራም። በመቀጠል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ማለትም አልችልም። ምክንያቱም የሰው ልጅ ገላ እንደ ጧፍ እየነደደ ከተሞች እየፈረሱ ህፃናትና አረጋውያን ጭምር በማያውቁት ባልፈለጉት ማንነት እየተጨፈጨፉ በየቦታው ላይ ክፋት ተዘርቶ ጥላቻን እያጨድን ኢትዮጵያ አኬል ዳማና የደም መሬት ሆና እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለማለት የሚያስችል ነገር የለኝም። ግን ኖረን መተንፈስ በመቻላችን እኛም ያልሞት ነው በቦታው ስለሌለም ብቻ ነው። ስለዚህ መባል ስላለበት ግን በክፋት ውስጥም በሸለቆ ውስጥም እግዚአብሔርን ማመስገን ስላለብን ለዚህ ሰዓት እኛን ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። ሀገር ያለ ፈተና ለዚህ አልደረሰችም። ስለ ሴራው ፖለቲካ ዛሬ በሚገባ ወደ እናንተ ለማድረስ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አለኝ። አካፋን አካፋ ዶማን ዶማ ካላልነው በስተቀር ኢትዮጵያን ይዞ መቀጠል የሚቻልበት ሁኔታ በጣም አጠያያቂ በመሆን ላይ ነው የሚገኘው። አሁን ስለ ግብፅ መተንተን አልፈልግም። ግብፅ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንደምትሰራና ውስጥ ያሉ ተላላኪዎች የያዙትን ፕሮጀክት ማሳየት ግን ወደ ትክክለኛው ቦታ እንድንደርስ ያደርገናል። እንግዲህ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተማማሉ ወገኖች በዋነኛነት በዋነኛነት በዋናነት ፍርጥ አድርገን እነጋገር ከተባለ ከሁለት አቅጣጫ ይመነጫሉ፣ ይመጋገባሉ። አንደኛው ኢትዮጵያን ሲያምስ፣ ሲያተራምስ፣ ሲያርድ፣ ሲያሳርድ፣ እሴቶቻችንና ሞራላችንን ሲያጠፋ፣ ታሪካችንን ሲያበላሽ ቆይቶ አሁን ወደ ግብአተ መሬቱ እየተንደረደረ ቢሆንም የሞት ሽረት ትግል ያደርጋል። ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ማወቅ ያለባችሁ ትልቁ ነገር ሁላችንም ማወቅ ያለብን ትልቁ ነገር የመጀመሪያው ኢትዮጵያን ለማፍረስ በተያዘው አጠቃላይ አጀንዳ መሰረት የውጭው ኃይል አይደለም ትልቁ በሽታ። ሁልጊዜ ተላላኪው ነቀርሳው ውስጥ ያለው ነው። ይሄ ኃይል በአንድ በኩል ከወያኔ አካባቢ የሚነሳ ሲሆን በሌላ በኩል ኦነግ በሚል ጥቅል ስም የሚጠራ በጥቅል ስሙ ኦነግ የሆነ ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ በዋናነት ስር የሰደደው መሰረቱን የጣለው ስምሪቱን የሚቀበለው ከብልጽግና ውስጥ የሆነ አካል አለ። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ትኩረቱ ምንድን ነው ተብሎ ሲታሰብ አንደኛው ከኢትዮጵያ ሕዝብ ከአንድ ሶስተኛ በላይ ከሲሶ በላይ የሚሆነውን የአማራን ማህበረሰብ በተጠና ሁኔታ ሰለባ ማድረግ ነው አንደኛው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከኢትዮጵያ ህዝብ ያለማጋነን ከስልሳ እጅ በላይ የያዙትን ኦሮሞና አማራን የማናከስ ፍላጎት ነው። ከዚህ ውጪ የክርስቲያንና የሙስሊምን አንድነት ማላላት ሌላው ትልቁ የተያዘ ፕሮጀክት ነው። ከዚህ ውጪ ሰማንያውን ማህበረሰብ አንድ ላይ ሊያሰናኝና ሊያነጋግር የሚችለው ልክ አፍሪካ ህብረት ብሪታንያ ስለሆነ አይደለም በእንግሊዝኛ የሚነጋገረው French ኦች ስለሆን አይደለም በፈረንሳይኛ የሚናገረው። አፍሪካ ከመግሪብ አረብ state ኦችና ከግብፅ ውጭ አረብኛ ስለሚናገር አይደለም አረብኛ የምነጋገረው። በታሪክ አጋጣሚ ያውም በፍቅርና በንግድ የቤተ መንግስት ቋንቋ በመሆኑ እርስ በርስ በተደረገው መስተጋብር ውስጥ የተሻለ ያገናኝ የነበረውና አሁንም ሊያሳስረን የሚችለውን አማርኛን ማፍረስ ተካሂዷል። አሁን ሰሞኑን እየተከናወኑ ያሉትን አጠቃላይ ነገሮች ግን በዝርዝርና በጥልቀት ማየት ያስፈልጋል ዛሬ። አንደኛው አማራ የሚባለውን ማህበረሰብ ለምን ትደግፋላችሁ? ለምንድን ነው ለአማራ ብቻ መርጣችሁ የምታለቅሱት? የሚሉ አስለቃሾች ሲያጋጥሙን ምን ያህል አሳፋሪዎች እንደሆኑ በደንብ ላሳያችሁ እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ መርጦ ለማልቀስ እያለቀሰ ያለው ማን ነው? እየተገደለ ያለው ማን ነው? መርጦ አልቃሽ የምትሉት ለገዳይ እናልቅስ ወይ? እየተገደለ ያለው ማን ነው? ጥርት አድርጌ ላሳያችሁ። መተከል በነ አሻድሊ ሐሰን አማካኝነት በትክክል እየተገደለ ያለው አማራው አሳዩኝ። ሌላ የሚገደል ካለ ጉሙዝ ትላላችሁ። አንዳንድ ቦታ ላይ ለጉሙዝ አልተጮኸለትም ትላላችሁ። ጉሙዝ እየተገደለ ያለው ጉሙዝ አይደለም። የጉሙዝ ጦረኞች፣ ቀስተኞች የጉምዝ ታጣቂዎች እየተገደሉ ያሉት ሰው ሲገድሉ በሚወሰድ እርምጃ ነው። የጉሙዝ ማህበረሰብ ላይ ከህፃን እስከ አዋቂ ጭፍጨፋ ቢካሄድ ኖሮ ምስሎችን ታሳዩን ነበረ። የሞቱትን ሰዎች ታሳዩ ነበር። ብታሳይ ጉሙዝ ተገደለ ብለ ብታሳይ የጉሙዝ ቀስተኛ የጉሙዝ ጦረኛ ነው። ስለዚህ መተከል ውስጥ እየተገደለ ያለው በዋናነት አማራው ነው። ደቡብ ጉራ ፈርዳ እየተገደለ ያለው በዋናነት አማራውን ጉራ ፍርድ አካባቢ ያለ የዞን አስተዳዳሪዎች ልክ እዛ ጋ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ አሻር ላይ ያርሰን እንዳነሳሁት እዚህ ጋም አብረው የሚጠቀስ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ይህንን ትይዙልኝና ጉራ ፍርዳ ወለጋ አካባቢ ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ ግጭቶች እነዚህን ታውቋቸዋላችሁ። በአማራው ላይ ዘር ተኮር የሆነ ጭፍጨፋ፣ ጅምላ ጭፍጨፋ እየተካሄደ ነው። በነገራችን ላይ የምናገረው በማያወላዳ ሁኔታ ደግሜ ደጋግሜ ነግራቸዋለሁ። በአማርኛ ቋንቋ ነው። ጸጋዬ ረጋሳ አራርሳ መልእክቱን የሚያስተላልፈው በሙሉ በአማርኛ ቋንቋ ነው። በግድያ ውስጥ የሚሳተፉ ከከተማ ተመልምለው ያሉ ልጆች በዋናነት የሚግባቡበት ቋንቋ የአማርኛ ቋንቋ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ እንነጋገር ከተባለ ሰማንያው ማህበረሰብ የሚሰማው ቋንቋ የአማርኛ ቋንቋ ነው። ከተማ ውስጥ እየኖረ መሳሪያ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ከጃልመሮ ጀምሮ አማርኛ ቋንቋ የማይሰማ ጥርት አድርጎ የማይናገር ማንም የለም። ለዚህ ነው የትኛውንም አይነት ቅስቀሳ ሲያደርጉ በአማርኛ ቋንቋ የሚያደርጉት። ይህም በደንብ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። በደንብ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ላሳያችሁ። አሁን ለምንድን ነው ሰሞኑን አጣዬ አካባቢ፣ ማጀቴ አካባቢ፣ ሸዋሮቢት አካባቢ ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ በአማራው ላይ ጅምላ ጭፍጨፋ ማከናወን ብቻ ሳይሆን ከተሞቹን የማፍረሱ ሂደት ፍላጎት ምንድን ነው ስትሉ የኢትዮጵያ የፖለቲካ እምብርት ሸዋ ነው። ምንም በማያወላዳ ሁኔታ ሸዋ ነው። የሸዋ አማራ ቢታገሉ ማነው ኦሮሞ የሸዋ ኦሮሞ ቢታገሉ ቢታገሉ ቢታገሉ በኃይል የሚነሱ ሰዎችን እያስተነፈሰ በሚፈልጉት ፕሮጀክት ውስጥ ያልሄደና ከአማራው ጋር በከፍተኛ ደረጃ የተሳሰረ ስለሆነ በኦሮሞና በአማራ መካከል ያለውን ከፍተኛ የሆነ ትስስር ለማፍረስ የሸዋ ኦሮሞን እና የሸዋ አማራን ለማጋጨት በማሰብ ከውስጥ በተገዙና በሰለጠኑ ልዩ ልዩ ድጋፍ በሚሰጣቸው አካላት የሸዋ አማራና የሸዋ ኦሮሞ መካከል ግጭት ተነሳ ለማስባል የተደረገ ነገር አለ። አንድ ሁለተኛ ጀዋር መሐመድ ያወጣው ካርታ አለ። ጀዋር ዛሬ ስለታሰረ አይደለም የምናገረው፣ ሁለተኛ መንግስት ነኝ በሚልበት ጊዜ መንግስት ፈርቶ ስለ ጀዋር መተንፈስ በሚፈራበት ጊዜ ጀዋርን የኔን ያህል የተናገረ አንድ ሰው ካለ ፊት ለፊት ይምጣ። አንድ ሰው ካለ በእኔ ደረጃ የጀዋርን የግብፅ ተላላኪነት፣ ዓለም አቀፍ ተልእኮ ተቀባይነት፣ ኢትዮጵያን ሊያፈርስ የመጣ የውጭ ዜጋ መሆኑን አፈጣጠሩም አወላለዱም ዜግነቱም የውጭ መሆኑን ተናግሬ መጨረሻ ላይ ፍርድ ቤት ነው ያመነው። ብዙዎቻችሁ አልሰማም ስትሉ ነበር። ስለዚህ ያቺን ያወጣትን ካርታ ተግባራዊ ለማድረግ የመስፋፋት ፍላጎታቸውን በመያዝና ይሄ ደግሞ ኦሮሞን ለመጥቀም አይደለም፣ አማራን እንትን ለማለት አይደለም። ዋናው የሚፈለገው ነገር ኢትዮጵያን ማፍረስ ስለሆነ እንዴት አድርገን ነው ኢትዮጵያን እርስ በርስ ልናተራምስ የምንችለው በሚለው ላይ በዚህ ከሰሜን ሸዋ ጀምሮ የተለያዩ አይነት ጥቃቶችን በማድረስ ከሚሴ ላይ እንመልከት። ከሚሴ ላይ ኦሮሞና አማራውን አትለዩትም፣ በምንም ተአምር አትለዩትም። በሃይማኖት፣ በአነጋገር፣ በባህል በተለያዩ ሁኔታዎች የተሳሰረ ነው። ከሚሴ ላይ ደግሞ የሙስሊምና የክርስቲያን ፍቅር እጅግ በጣም በምሳሌነት የሚጠቀስበት ቦታ ነው። አንድ የኦሮምኛ ቋንቋና የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች በጣም የተሰናኙበት ቦታ ነው። ሁለት ስለዚህ ኢትዮጵያውያን የገመዱትን ነገር ለማፍረስ ከሚሴ ላይ ተልኮ የተቀበሉና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ፊት ለፊት እነማን እንደሆኑ ያሳዩን ከነማን ጋር ተቃቅፈው ፎቶግራፍ ሲነሱ እንደነበርና ተልኮ እንደተቀበሉ አሁንም ጀዋር ይታሰር እንጂ እስር ቤት ሆኖ ስልኮች እንደፈለገ ነው የሚያስገባው። ማየት ይቻላል፣ መከታተል ይቻላል። ስልክ በሚገባ ይገባለታል። በደንብ አድርጎ መልእክቶችን ለሚፈልጋቸው አካላት ያስተላልፋል። ስለዚህ ከከሚሴ ኦሮሞ ጀምሮ በአጣዬ አድርጎ ትልቁን የሆነ ኦሮሚያን የመመስረት ፍላጎት በሚል ሽፋን የኦሮሞን ህዝብ ማንነት የኦሮሞ ህዝብ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ጋር እንደተገመደ በመዘንጋት ትልቅ የሆነ ፕሮጀክት በየአምስት ዓመቱ ምደርስበት ነገር አለ ብሏል። ጀዋር ታስታውሱ እንደሆነ ቃለመጠይቅ ሲደረግለት በየአምስት ዓመቱ ዲዛይን ያደረግኩት ነገር አለ። ይሄንን የሚያስፈጽሙ የብልጽግና አመራሮች አሉ። ደጋግመን ደጋግመን ደጋግመን ተነጋግረናል። መንግስታዊ ድጋፍ እንደሚደረግለት ታይቷል። ተመልከቱ። አብንን ለምን አትናገርም? አብንን ለምን እንደዚህ አታደርግም? የሚሉ ሰዎች አሉ። እስቲ አብን የአማራን ኃይል አስተባብሮ ኦሮሚያ ውስጥ ገብቶ ያደረገው ነገር ወይም በአጣዬ ከተማ መቃጠል ውስጥ በማጀቴ አካባቢ በደረሰው ጉዳት በሸዋሮቢትና በመሳሰሉት እስቲ አብንን ፈልጉት፣ አታገኙትም። ሀሰት በፍጹም አልፈልግም። አብን እያለ ያለው አማራው በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ውስጥ እንደ ሁለተኛ ዜጋና ሶስተኛ ዜጋ ብቻ ሳይሆን የውጭ ዜጎች ተንቀባረው እየኖሩ በማንነቱ እየተመታ ነው፣ በማንነቱ እየተገደለ ነው፣ በአማራነቱ እንዲሸማቀቅ እየተደረገ ነው የሚል ግልጽ ያለ ፕሮግራም አውጥቶ በኢትዮጵያዊነቱ እንደማይደራደር ለአማራ ግን የቆመለት ኃይል ስለሌለ አብን ከመመስረቱ በፊት ይህን ጽፌ ያለው በትክክል ቆሞ የሚገዳደር ኃይል ስለሌለ ወያኔ አለ እዛ ትግራይ ውስጥ በጣም ጽንፈኛ የሆነ ያል ኦነግ አለ ኦሮሚያ ውስጥ ጽንፈኛ የሆነ አካል፣ ብልጽግና ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መሰረቱን ያደረገ ማለት ነው። ይሄ በሆነበት ሁኔታ አማራው ብቻውን ኢትዮጵያ እያለ አውላላ ሜዳ ላይ መቅረት ስለሌለበት በትክክል ሊገዳደር የሚችል ኃይል ያስፈልጋል በሚል ብሶት የወለደው ነው። እንደ ወያኔ አይደለም፣ በትክክል ብሶት የወለደው ነገር ነው። የፈለጋችሁትን ስያሜ መስጠት ትችላላችሁ። ታዬን የሚመራው ህሊናው ብቻ ነው። አብን የተሳሳታቸውን ስህተቶች ካነጋገሩ ለምታዎች ጀምሮ ፊት ለፊት በራሱ በአስራት ሚዲያ ቀርቤ ሞግቻለሁ። ሺህ ዓመት ላልኖር የምመራው በህሊናዬ ብቻ ነው። ይህን በደንብ አድርጌ ላስቀምጥላችሁ ፈልጋለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው የአማራው መጨፍጨፍ፣ እስቲ ተመልከቱ። አብን የምትሉ ሰዎች አብን ወለጋ ውስጥ ሄዶ መንግስት በሪፐብሊካን ጋርድ ተከቦ መግባት የፈራበት ቦታ ላይ ወለጋስ ማን አስገደለ? ተመልከቱ። አሁን አጣዬ አብን አስገደለ፣ ምናምን አብን አስገደለ የምትሉ ሰዎች ወለጋ በምን ተአምር ነው አብን ሄዶ ወለጋን የሚያክል በጣም በአደገኛ ሴራ የተተበተበ የኦነግ መፍለቂያ የሆነ ግማሽ ክፍለ ዘመን የኖረበት አንድ የአማራ ተወላጅ እንደ በአግባቡ ለመተንፈስ በሚያቅትበት ቦታ እንዴት አድርጎ አብን ዞሮ አስገደለ? አንድ ጉራ ፈርዳ ደቡብ ነው። ወደዛ ሚዛን አለ ደግሞ እዛ ጋምቤላ ጥግ ቤት ቤት ዞሮ ነው አብን እዚህ ጋር ያሉትን ሰዎች አስገድሎስ የሚያገኘው የፖለቲካ ትርፍ ምንድን ነው? አብን ከዚህ ውስጥ የሚያገኘው የፖለቲካ ትርፍ ምንድን ነው? በደንብ አድርጎ ማስቀመጥ ይገባል። በሐሰት አሸማቁ አማራውን ለማሸማቀቅ የአማራው አመራሮች ላይ የሚሰራውን ስራ በደንብ አድርጌ አውቃለሁ። በደንብ የአማራ አመራሮች ከማህበረሰቡ እንዲነጠሉ ይሄ ደግሞ የሚያቅራችሁ አላችሁ እንዲነጠሉ የሚሰሩ ከፍተኛ የሆኑ ሴራዎችና ስራዎች ደግሞ እንዳሉ አውቃለሁ። ወደ ምርጫ እየተቃረብን ባለበት ወቅት የኦሮሚያ ብልጽግና የአማራ ብልጽግና እንዲጠላ በእቅድ የሚሰራበት ምክንያት ምንድን ነው ብሎ ይህን መመለስ ያልቻለ ሰው ፖለቲካ አያውቅም። አንዳንዶቻችሁ የታሪክ መምህር ስለሆናችሁ ፖለቲካ ተንትኑ ትሉኛላችሁ። የአማርኛ መምህራን፣ የእንግሊዝኛ መምህራን፣ የ accounting ምሩቆች፣ የ management ምሩቆች የተለያያችሁ ሰዎች ፖለቲካ እየተነተናችሁ የፖለቲካ ታሪክን ተንትነን ማወቅ የምንችል ታሪክን ማወቅ የምንችል ከፖለቲካ ሰዎች በላይ ፖለቲካ መናገር የሚችለው የታሪክ ሰው ነው። ስለዚህ በደንብ አድርጌ ልነግራችሁ ይችላሉ፣ ፍትፍት አድርጌ። ስለዚህ አማራ ብልጽግና እንዲጠላና ከህዝቡ እንዲነጠል አማራው የትኛውም ኃይል እንዳይኖረው በአንድ በኩል አብን የሴራ ፖለቲካ አካል ነው ተብሎ አብን ላይ ከፍተኛ የሆነ ጡጫ ይወርዳል። ልብ አድርጉ። በሌላ በኩል የአማራ ብልጽግና አመራሮችን ደግሞ መደብደብ ተይዟል። ስለዚህ አማራው ያለ ወኪል አውላላ ሜዳው ላይ እንዲቀርና ላሰቡት ልክ በመላው ዓለም ላይ የተለያዩ ማህበረሰቦችን በመጨፍጨፍ ሀገሮችን ለማፍረስ በሄዱበት ጊዜ ሁለቱንም ለማፈራቀቅ የተጀመረው ጥረት አንዳንድ ቦታ ላይ በሚገባ ፍሬ አፍርቶላቸዋል። ማስተዋል ይገባል። የአማራ የሆናችሁ ፖለቲከኞች በሞቅታ ለጊዜያዊ የምርጫ ትርፍ በሚባል መሰረታዊ የሆነውና ከሲሶ በላይ ያለውን የአማራ ህዝብ ለማስጎዳት የሚደረገውን ጥረት ሰከን ባለመልኩ እንድትመለከቱት እፈልጋለሁ። እናንተን የመደግፍበት የመጀመሪያው ምክንያት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ትኩረቱ መጀመሪያ አማራ ላይ ስለሆነ ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በአፋርና በሶማሌ መካከል እየተፈጠረ ያለውን ግጭት ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። ሙስጠፌ ዑመር ኢትዮጵያዊነትን ከሚፈለገው በላይ እያቀነቀነ መጣ። ለሚፈልጓቸው ፕሮጀክቶች የማይመቻቸው ሰው ሆነ። የሙስጠፌ ኡመር የስብና ግንባታ ከሚፈለገው በላይ እያደገ መጣ። ሙስጠፌ መሐመድ ዑመር የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት እያንዳንዱ የራሱ እስኪመስለው መውደድ ጀመረ። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነት ሊለመልም የሚችልበትና ሊበቅልበት የሚችለው አንዱ ትልቁ ቦታ አላፈናፈና ያለ ለሶስት ዓመት ሙስጠፌ ዑመር ነው። ስለዚህ የሙስጠፌን ዑመር ስብዕና ለማጥፋት ከአፋር ጋር መጋጨት ያስፈልጋል። በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። ዘመቻው በሙሉ ኢትዮጵያዊነት ላይ ነው። ኢትዮጵያዊ የሚለው ኃይል ደግሞ በመላው ዓለም ላይ የተመሰረተው ሆዳም፣ እርስ በርሱ የሚናከስ፣ እርስ በርሱ የሚጠፋፋ አቃቂር የሚያወጣ ለሆዱ የሚያድር ይሄ ከርስ በእናታችሁ ምንም በአንድ ቂጣ የሚሞላ ነው። ጥላችሁት ነው የምትሄዱት። አሉ የሚባሉ የዓለም ቱጃሮች ጥለውት ሄደዋል። ለዚህ ከርስ ሲባል ኢትዮጵያዊነትን የሚሉ ኃይሎች እርስ በርሳቸው የጎንዮሽ እርግጫ በመያዛቸው ምክንያት ለነዚህ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ለተነሱ ጽንፈኞች ከፍተኛ ነገር ተሰጣቸው። አሁን ኢትዮጵያን የማዳን ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያን የማዳን ፍላጎት ካለ ደግሞ ጠላቶቻችን በሚገባ ተለይተው እነዚህ ላይ የጋራ የሆነ ዘመቻ ማድረግ አለብን። ወደ መንግስት ልምጣ። ብዙዎች መንግስትን ስንደግፍ ያቅለሸልሻቸዋል፣ መንግስትን ስንቃወምም ያቅለሸልሻቸዋል። መንግስትን ስንደግፍ የሰራቸውን በጎ ስራዎች አንጥልም፣ መጥፎ ስራ ሲሰራ ደግሞ ምህረት የለንም። ለምሳሌ አጣዬ ከተማ ስትፈርስና ስትቃጠል አራት ቀን ሙሉ ውጊያ ሲደረግ ለወያኔ የሰራ ድሮን ይቅር፣ ድሮን ይቅር፣ ጀት ይቅር፣ ወያኔና ኦነግ አንድ አይነት ናቸው። መሳሪያ ይዘው ነው ህዝብ የሚገሉት፣ መሳሪያ ይዘው ነው ህዝብ የሚፈጁት። ደብረ ዘይት፣ ቢሾፍቱ እና አጣዬ አፍንጫ ላፍንጫ ናቸው፣ ቅርብ ለቅርብ ናቸው። ሁለትና ሶስት ሄሊኮፕተሮች አስነስቶ መሳሪያ ይዘው የኦነግን ልብስ ለብሰው ጉድሯቸውን እንችም ብለው በከፍተኛ ድጋፍ የመጡትን እውነተኛ የመንግስት ፍላጎት ባይኖር ኖሮ ድብና አድርጌ ወቅሰዋለሁ። መንግስትን የመንግስት እጅ ባይኖርበት የመንግስት ፍላጎት ባይኖር ግንባር ግንባራቸው ማለት ይቻል ነበረ። ምክንያቱም አጥፊ አባይ ፀሐዬ ተመታ እንዴ? አለኝ ምስሉ። ቀጥታ ሄዶ ያነሳው ሰው ምስሉ አለኝ፣ እጅ ላይ አለ። ከፈለጋችሁ በጣም እንትን ስለሚልና ፌስቡክ አንዳንዴ የሚያወጣቸው እንትኖች ስላሉ እንጂ አባይ ፀሐዬን ያስመላሽን የስዩም መስፍንን ላሳያችሁ ይችላሉ። እነዛን ሰዎች አዛውንቶችና አሮጊቶች ምህረት ያላደረገላቸው ኃይል የተለያዩ ንጹሐን ዜጎችን በማንነታቸው የሚያርዱ የትኛውን ማህበረሰብ የማይወክሉ ሰዎችን እየታወቀ ወለጋ ውስጥ አንዳሉ ብርጋዴ ጀነራል አስራት ጌኔሮ የዚህ መተከሉ መከላከያ ውስጥ ያሉ ምን አሉን? ያስቸገሩን መተከል አካባቢ ያሉ ሽፍቶች ስለሚሽሎኮለኩ ነው ህዝቡ መሃል አሉ። ይሄኛው ደግሞ በጠራራ ፀሐይ የተሽሎኮለከ ሳይሆን መሳሪያ ይዞ መኪና ላይ ወጥቶ ስናይፐር ታጥቆ ድሽቃ ባዙቃ ይዞ ፊት ለፊት የመጣ ኃይል ስለተሽሎኮለከ ነው መከላከያ ያልመታው። መንገድ ተዘጋ፣ ሳቄ ነው የሚመጣው። የትግራይን ተራሮች ያገጠጡ ተራሮች ወደ ላይና ወደ ታች እየወጣ በእግሩ እየሄደ ተአምርና ገድል የሰራ ደቡብ ሱዳን፣ ሱዳን፣ ላይቤሪያ፣ ሩዋንዳ፣ ሶማሊያ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ገድል የሰራ የመከላከያ ሰራዊት ከኋላ ተው የሚለው ኃይል ባይኖር እነዚህን ግብስብሶች ልክ ሊያስገባ የሚችልበት ድል ነበር። ስለዚህ መድከም አያስፈልግም። ሙሉ በሙሉ ድጋፍ ያለው ነገር ነው። ይሄ ነገር መደበቅ አይቻልም። እነዚህ የሚሞቱ ሰዎች፣ እነዚህ የሚነቀሉ ቤተሰቦች የመከላከያውን ቤተሰቦች ናቸው፣ የፌዴራል ፖሊስ ቤተሰቦች ናቸው። ነገ ለሀገር ጣጣ ያመጣል። እናንተን ፈርተን ዝም አንልም። ለምናችሁ የትኛው እንደው ትልቅ ህንፃ ቢኖራችሁ ምን ታደርጉትበት? ስንቱ ክፍል ውስጥ ታድራላችሁ? እኔ ይኸው ከዚች ዝች መንቀሳቀስ አልችልም። እዚች ጠባብ ክፍል ውስጥ ነው ያለሁት። ምንድን ነው የምታገኙት ነገር ህዝብ አባልታችሁ ይሄን ደግሞ በትክክል ማሳወቅ መናገር ያስፈልጋል። ስለዚህ አማራው ላይ እየተደረገ ያለው ጅምላ ጭፍጨፋ በተቀነባበረ መልኩ የሚከናወን የሚካሄድ ነው። ለዚህ ደግሞ ፍርድ ቤት ብንቀርብ ማስረጃ አለን። በመኪና የተደገፉበት ምስል የምስል ማስረጃዎች አሉ። የሰው ማስረጃ በሽ በሽ ነው። የሚናገሩት ቋንቋ ኦሮምኛ እየተናገሩ ነው። አብን ኦሮምኛ እየተናገረ መጣ እንዳትሉኝ ተለማምዶ ጥርት ያለ የወለጋ ኦሮምኛ የሸዋ ኦሮምኛ እየተናገሩ ነው። እዛው ጋር ደግሞ የኦሮሞ ልጆች በጣም የማዝ ነው ደግሞ አማራ እንወክላለን በምትሉ ፖለቲከኞች የማዝ ነው። ውጡ ከፈለጋችሁ የማዝ ነው። ሰባት መቶ ኦሮሞ ሲገደል አልጮኋችሁ። አርባ ሁለት የኦሮሞ አመራር ሲገደል አልጮኋችሁ። እኔ የተወለድኩበት ቦታ ብቻ አስራ ሶስት ፖሊሶች ኦነግን መፋለም አለብን ብለው ስለተናገሩ ተመርጠው ተጋብዘው ሲገደሉ አልተናገራችሁ። እኛ ግን ተናግረነዋል። ሰምታችሁ እንኳን አልቆማችሁ። እዚህ ጋር ይሄ ለኦሮሞ ህዝብ የሚበጅ አይደለም። ኦሮሞን ያቃጠለ እናቶችን የደፈረ አባቶችን የደፈረ እንጨት አስለቅሞ ኦሮሞን ያቃጠለ የኦሮሞን ባንክ የዘረፈ የኦሮሞን ስነ ልቡና የማይወክል ሚስቱን፣ እህቱን፣ ልጁን የሚገልበት እስቲ ኦሮሞና አማራ መካከል የጋብቻ ግንኙነት ያለውን ያህል ያለው አለ ከላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምረን እንደዚህ የተገመደ አይደለም ይሄ ስለዚህ ለማንም የማይበጀውን ይህንን ኃይል ስንገድል አብን አብን አብን ትላላችሁ። በቃ ጀግንነታችሁን የምታሳዩት አብን ላይ ነው። እስቲ መሐመድ ጣህር ያውቀዋሉ። የአብን ቁጭ ብለን ተወያይተናል። በለጠ ሞላ ተባባሪ ፕሮፌሰር አውርተናል። በተለያየ ጊዜ የሚሰጧቸው መግለጫዎቻቸው የት ጋ ነው ቁረጠው ያሉት? የት ጋ ነው ፍለጠው ያሉት? እኔንም ወስዳችሁ የተለያየ ነገር ስትሉ የት ጋ ነው ታዬ ፍለጠው ቁረጠው ብዬ ማቀው እያልኩ ያለሁት ቋንቋ እየተናገርን ያለ ነው ቋንቋ ኢትዮጵያ እናድን። አውሮፓ በአንድ ገንዘብ እየተጠቀመ ነው። አውሮፓ ከአንዱ አገር ወደ ሌላው መሄድ ይቻላል። አለሁኝ ከስዊድን ተነስቼ ጠቅላላ አውሮፓን ዙር ያለው ምስራቁንም፣ ምዕራቡንም፣ ደቡቡንም በእነዚህ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ያስቆመኝ ኃይል የለም። ሰው እንደፈለገ ነው የሚያልፈው። ይኸው ኢትዮጵያ ውስጥ ህንዶች እንደፈለገ ይኖራሉ፣ አረቦች እንደፈለጉ ይኖራሉ፣ ሱዳኖች እንደፈለጉ መጥተው ይመናሻሉ፣ ኤርትራውያን ይኖራሉ። እንዴት ሰው በገዛ ሀገሩ ባይተዋር ይሆናል? በየከተማ ውስጥ ደግሞ በጣም የሚገርማችሁ ነገር አሁን ብልጽግና እንደፈለገ የኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ ያለው ነገር በየከተማ ውስጥ የህወሀት አባላት ከነጌሌ ቦረና መጀመር እችላለሁ። ሞያሌ በቀን በጠራራ ፀሐይ አስራ አንድ ሰዎች ሞያሌ ውስጥ ተገለዋል። ኮንትራባንድ አላሳልፍም ስላሉ ማአት ሰው ተገለዋል። ነገር ግን በቅርብ ቀን ለአማራ ተወላጆች ብቻ በታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ለ27 ሰዎች ተመርጦ ለአማራ ባለሀብቶች ከነጌሌ ቦርና ከተማ ካልወጣችሁ እንዲትሆናላችሁ የሚል ደብዳቤ ደርሷቸዋል። ማን ነው ይህን የሚያደርገው ስትሉ በየከተማው ያላችሁ የህወሀት ሴሎች አላችሁ፣ ዋጋ ግን ትከፍሉበታላችሁ። እንዲህ እንደሆነች ኢትዮጵያ አትቀጥልም። ተራችሁ ይደርስና ዋጋ ትከፍሉበታላችሁ። ዛሬ የሰዎች ቤት ሲቃጠል እንደ ሳቀችው እንቁራሪት የምትነፍሩበት ጊዜ ይመጣል። ጊዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ እየሰበረ አንዳችን አንዳችንን ለመገለባበጥ እየሄድን እንትን ብለናል። የምናገረው መስመር ይዤ አንድ ሁለት ሶስት አራት ብዬ አይደለም። ገጣጥሙና አዳምጡት። ስሜት ነው፣ ብሶት ነው። አንዳንዶቻችሁ ቃላት ምረጥ ትሉኛላችሁ በሚታረድ ገላ ላይ በምትደፈር ሴት ላይ፣ በሚቃጠሉ እናትና አባቶች ላይ፣ በክረምት ሜዳ ላይ በሚበተኑ በኮሮና ጊዜ አንድ ድንኳን ውስጥ በሚታጀሉ ሰዎች ላይ፣ በግሬደር በሚቀበሩ ሰዎች ላይ ስለ ቃላት መረጣ አቤት እንዴት ደስ እያለኝ block እንደማደርጋችሁ block ታደርጋለህ። blocked የሚል ድብና አድርጌ block አደርጋለሁ። ዳር ቁጭ ብሎ ጁሱን እየጠጣ ከሴት ጋር ተቃቅፎ ጫቱን እየቃመ አተላውን እየተጋተ ዳር ሆኖ የሞራል ሰባኪ ሊሆን የሚል አስመሳይ አንድም ሳይናገር አንድም ሳይጽፍ ዳር ሆኖ የሚናገረኝን አስመሳይ እየደጋገምኩ ብሎክ አይደለም ቃላት አልመርጥም። ሰው እየተበለተ ከተማ እየተቃጠለ ህፃናት እየታረዱ እርጉዞች በሳንጃ እየተቀደዱ ኢትዮጵያውያን ሰምተን የማናውቀው ነገር ሰው ተዘቅዝቆ አጠገቡ ሰልፍ የሚነሱ ሰዎች ኖረው በታሪክ ውስጥ ያሉ የነበሩ አባቶቻችን መናገር አትችሉም አልኳቸው። ምክንያቱም በየትኛው ሞራል በየትኛው ሞራል ነው ትናንት በታሪክ ውስጥ እንዲሆነ ብሎ መናገር የሚችለው ሰው? እኔ በጣም በጣም በጣም የማዝነው መሰረታዊ ጉዳይ ይህን ለመጥቀም አይደለም። እንደገና ደግሞ ከሲዳማ ጋር የኦሮሞ ድንበር አለ። የኦሮሞ ክርስቲያኖችንና የኦሮሞ ሙስሊሞችን የማጋጨት አደገኛ የሆነ ሴራ አለ። በጣም በጣም በጣም ደግሞ የሚሰራበት ነገር ጎጃምን፣ ጎንደርን፣ ወሎንና ሸዋን ለመለያየት ደስ የሚለኝ ነገር ሁሉም ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ። እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያከሽፍ ተመልከቱ። እዚህ ጋር ሸዋ ሲመታ ጎንደር አልደረስክልኝም እንዲል ሸዋን ብቻውን መቱት። እዛ ጋር የወሎ ሙስሊሞች በብዛት predominant ላይ ያሉበትን ቦታ መቷቸው። ጉራ ፈርዳ ላይ የወሎ ሙስሊሞች መተከል ላይም የሆነ ቦታ ላይ ጎጃምን መቱ። ለጎጃም ጎደር አልደረሰም እንዳይባል እንደገና ደግሞ ወልቃይት አካባቢ እዛ አካባቢ የሚገኙ ቦታዎች ላይ ቅማንት እንዲነሳ አደረጉ። ምንድን ነው ይህ ፍላጎት ብላችሁ ብታስቡ የአማራ ልዩ ኃይል ከወያኔ ጋር እዛ ጋር እየታገለ ነው። ራያ ወልቃይትና ጠለምት ላይ ሰፊ ቦታ ይዟል። ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ የተንደረደ ሊገባ የሚችለውን ኃይል እየተከላከለ ነው ያለው። አሁን የአማራ ልዩ ኃይልን ለመበታተን ጭምር ነው ደግሞ ሌላው ተመልከቱት፣ ከዓለም አቀፉ ሴራ ጋር እንዴት እንደሚገናኝ እዚህ ጋር ሱዳን አለች፣ እዛ ጋር ወያኔ አንሰራርቶ በአማራ ክልል በጥሶ ለመግባት የሚያደርጋቸው የመጨረሻዎቹ ርዝራዦች ተረፈ ምርቶች የሚያደርጉ ጥረት አለ። እዛ ጋር በቅናንት አካባቢ በጭልጋ አካባቢ የተለያዩ ነገሮችን አድርገው የአማራ ልዩ ኃይል የመበተን ስራ አለ። እዚህ ጋር መጥቶ ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይል እንዲበታተንና የተለያየ ቦታ እንዲሄድ በማድረግ በዚህ በኩል ደግሞ የመስፋፋት ስራ ይሰራል። ይሄ ሴራ በምንም ተአምር አይሳካም። የመጨረሻ እኔ ማሳረጊያ የማደርገው በዚህ ነው። ይሄ ሴራችሁ ኢትዮጵያን በደም አበላ ያጠምቃታል እንጂ በምንም ተአምር አይሳካም። ይሄ ቱትሲ አይደለም። ሁቱና ቱትሲ በቁጥር ፈጽሞ አይገናኙም። ቱትሲዎች አንድ ሚሊዮን ብቻ ነበሩ። ስምንት መቶ ሺህ ተገለው ሁለት መቶ ሺህ አማራው ግን እንደሱ አይደለም። አንድ ሶስተኛ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ከነካኸው አተርፍም። በግልጽ ነው የምነግራችሁ፣ አተርፍም። እየተመታ ዝም ብሎ ሁልጊዜ የሚመለከትበት ምክንያት የለም። ስለዚህ ትልቁ የመጨረሻው ግብ ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። የትኛውም ኦሮሞ የአማራን ደም ጠጥቶ የሚጠግብ የለም፣ የሚፈልግም የለም። ለዚህ ነው የሚያለቅሱት። ግን እንዴት አይከላከልም የምትሉ አንዳንድ ድንዙዛን አላችሁ። ስናይፐር ይዞ የተለያዩ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ይዞ በመኪና እየተደገፈ በመዋቅር እየተደገፈ የሚመጣውን ኃይል ሊከላከሉ ሲሉ እኮ ሰባት መቶ የወለጋ ኦሮሞች እኮ ተገደሉ በኦነግ። አንድ ሺ አራት መቶ ቆሰሉ። እከላከላለሁ ያለው አርባ ሁለት አመራሮች ሞቱ። ማን ነው የሚያስገድላቸው? አንድዬ ይወቀው። ግልጽ አይደለም እንዴ? እህል አላምጦ መዋጥ ብቻ ይበቃል። ፍልስፍና አይጠይቅም። ማን እንደሚያስገድላቸው ለማወቅ አስገዳዮቹ ይወፍራሉ። ትንሽ ተፍጨርጭረን ኦነግን እናስቆማለን ያሉ ሰዎች ተጠቁሞ አባቶርቤ በሚባል ገዳይ ቡድን በየቤታቸው ሄደው ይገሏቸው ሲንቀሳቀሱ ተነግሯቸው ይገሏቸዋል። ፖሊሶች ኦነግ መጥፋት አለበት ብለው ግምገማ ስላደረጉ ሰብስበው ጋብዘው ገደሏቸው። ሀያ አራት ዓመት የሚያንሳቸው ኦሮሞ ልጆችን ማን ይጮህላቸው? ስለዚህ ህዝቡ ምን ያድርግ? ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋል። አጠገቡ ያለ የጠረነፈው ሰው ያስገድለዋል። ምንድን ነው የምታደርጉት? አሁን መሳሪያ የያዘ ኃይል በከፍተኛ ደረጃ እናንተ ጋር መጥቶ እንትን ቢል የትግራይ ህዝብ ስለፈለገው ብቻ ነው እንዲ ወያኔ ያን ያህል ነገር ያደረገው? መሳሪያ ይዞ ጸጥ ያስብላል። አፍ ያዘጋል። አምባገነን መንግስታት እኮ ህዝብን የሚገዙት በመሳሪያ ኃይል ነው። ህዝብ እንዴት አድርጎ ያስቆማቸው? እንዴት አድርጎ ያስቆማቸው? እስቲ ያሳዩ። እየተቀለቡ ሬሽን እየተሰጣቸው ዩኒፎርም ተሰጥቶ ተሰፍቶ እየተሰጣቸው መጓጓዣ ነዳጅና መኪና እየተመቻቸላቸው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ህዝብ እንዴት አድርጎ እንትን ይበል? ሞተ፣ እከላከላለሁ ሲል ተገደለ፣ ተደበደበ። ቡራዩ እኮ እዛ ስራ ነበር ብያቸዋለሁ። መዓት የኦሮሞ ልጆች እኮ ተቀጥቅጠዋል። ሰውነታቸው ደቋል ሊከላከሉ ሲሉ ከአቅማቸው በላይ የተደራጀ ኃይል ነው። መሳሪያ፣ ጩቤ፣ ገጀራ፣ ቆንጨራ፣ ሜንጫ የያዘ ኃይል ነው። ምን ያደርግ ህዝቡ ገና ከበራፉ ሲወጣ ተው ሲል እናት ትመታለች። የትኛው እናትን የሚያከብር ማህበረሰብ ፈጥረን ነው? ሽማግሌ አዛውንቶችን የሚያከብር የሃይማኖት አባቶችን የሚሰማ መጀመሪያ ሃይማኖት ቢኖረው ሰው አይገልም እኮ። ሃይማኖት ቢኖረው ሰው እጁን ሰው ላይ አያነሳም። አሁን በእያንዳንዱ ቦታ ያላችሁት በመጨረሻ አንድ ሀሳብ ላንሳ። ኦሮሞማ አንዳንድ ጊዜ በጣም ያሳዝነኛል። የአማራ ወገን በደሴ በደብረ ማርቆስ፣ ባህር ዳር በተለያዩ ከተማዎች ውስጥ ሰልፍ ያደረገበት የመጀመሪያው ትልቁ ምክንያት ወገኑ ታረደ፣ ተጨፈጨፈ፣ አንድ አይደለም። በየቀኑ የአማራን ሞት መስማት እውን ሆነ። ጀዋር ተከበብኩ ስላለ እኮ ነው የውጭ ዜጋ የሆነው ጀዋር ተከበብኩ ስላለ ሰዎች የተገደሉት ተከበብኩ ስላለ ብቻ ምንም የማያውቁ ሰዎች የተገደሉት አማራው ያ ሁሉ ሰው እየተፈጀበት እውነት ሌላው ብሔረሰብ ቢሆን ምንድን ነበር የሚፈጠረው? እባካችሁ እግዚአብሔርና ህሊናችሁን ታማኝ አድርጋችሁ አማራው ቢሆን ማን ነው ሌላው ላይ አድርጎ ቢሆን ኖሮ ምንድን ነበር ኢትዮጵያስ የሚፈጠረው? ዝም ማለት ነበረበት። አታጋግሉ፣ እንዲህ አትበሉ። በሰው ቁስል እንጨት የምትሰዱ ሰዎች ምን አይነት ሞራል ነው ያላችሁ? ምን አይነት ቤተሰብ ነው የፈጠራችሁ? ከምን አይነት ማህበረሰብ ነው የወጣችሁት? በምን አይነት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ነው ያለፋችሁት? ወገን እየተገደለ ከተማ እየተቃጠለ በመቶ ሺዎች ሰዎች እየተሰደዱ በግሬደር እየተቀበሩ ዝም በል አትውጣ ማጋጋል ነው ዝም በልና በየተራ እየመጣን እየጨፈጨፍን እንጨርስህ በየተራ የመጣን ከተሞችን እያፈረስን ሂድና እዛ አንድ ቦታ ሰብስበ ጣና ሐይቅ ውስጥ ግባ። ከዛ ጋር ሱዳን ይምታ፣ ከዚህ ጋር ወያኔ ይምታ፣ ከዚህ ጋር ኦነግ ይምታ፣ ከዚህ ጋር አልሆንላችኋል እንጂ ከአፋር ጋር ተባበሩ ነበር። ከዛ እዚህ መካከል ሳንዱች አድርገን እንጨርስህ። ስለዚህ ድምፅ አታሰማ፣ ምንም አትበል። ይሄ ኢትዮጵያዊነት ነው። ይሄ ሰብአዊነት ነው። ይሄ ሰውነት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሁልጊዜ ሰልፎች ሲደረጉ የተለያዩ ነገሮች ሲደረጉ ለዚህ ዓላማ ነው የወጣው። ትልቅ እልፍ መልእክቶች አሉ ለመንግስት እልፍ የሆኑ መልእክቶች። እዛ ውስጥ የተላለፉ መልእክቶችን ሁሉ እንቀበላቸዋለን ማለት አይደለም። ብሶት፣ መበደል፣ መጠቃት እንትን ያላቸው ነገር አለ። ልክ እዚህ ጋር የአማራ የብልጽግና አመራሮችም አንጀታቸው እንደሚያር ማለት ነው ርር እያለ እንደቻሉት የሚያቃጥሉ ነገሮች አሉ። ግን ኦሮሙማ የሚለው ስም እዚህም መታችሁ እኔ ጋር የሰጣችሁ አላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን በ block ረፍርፌ ያለው ኦሮሙማ ማለት እንዲህ ማለት ነው ብለህ አማርኛ ውስጥ ኦሮሙማ የለም። ኦሮሙማ የሚል ቃል አማርኛ ውስጥ የለም። እኛ ኦሮሙማን የምንወስደው እንደዚህ ነው ብለህ ያንተን context ልሰጥ አትችልም። ስህተት ከሆነ ብልግናህን ደግሞ ልትቀበለው ይገባል። ኦሮሙማ ይውደም የሚል መፈክር ይዛችሁ ወጣችኋል። ጥቂት ሰዎች ህዝቡን አይወክልም። ህዝብ አይደለም የሚጽፈው፣ ባነር ላይ የሚጽፈው አንድ ባለጌ ነው። ኦሮሞማ ይውደም ሲል ከተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የሚሰማው የኦሮሞማ ስም አለ። እሱ አይደለም አልናችሁ። ኦሮሞማ ማለት ኦሮሞነት፣ የኦሮሞ የሞራል ደረጃ፣ የኦሮሞ የሞራል ልክ፣ ሰፉ ሰፉ ሴራ ማለት ነው። አዳ ማለት ነው። ባህሉ ምኑ፣ ሁሉም ነገር የሚገለጽበት በኦሮምኛ ኦሮሞማ ኦሮሞነት ነው። ኦሮሞነት የሚል ትርጉም አለው። ኦሮሞነት ይውደም እያልክ ስለሆነ ይሄንን ሀሳብ ተወው። የወጣህበትን ብሶ ትሰማሃለሁ። ችግርህን እጋራለሁ። ሰው ብንሆን ኖሮ ሁላችንም ነበር የምንወጣው። ሲዳማው፣ ወላይታው፣ ጋሞ፣ ጎፋው፣ ዳውሮ፣ ሶማሊው፣ አፋሩ፣ አማራ ወገኔ፣ ጋምቤላው ተጨፈጨፈ ብሎ ሰልፍ መውጣት ነበረበት። ያልታደለ በጎሳ የተደራጀ በበሸቀጠ ፖለቲካ ውስጥ ያለ ሀገር ባይሆን ኖሮ ሁላችንም ነበርን ለአማራው እንደዚህ ብለን የምንወጣው። ሁላችንም ነበርን መውጣት ያለብን ሰው የሆነ ሁሉ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ ወገኑ ሲጠቃ ሆ ብሎ አንድ ላይ ነበረ መነሳት ያለበት። ብሶቱ፣ ቁጭቱ፣ እልሁ አቅም ያለው ሀገር ትቅደም ብሎ መጎዳቱ ይሄ አሞት ወጣ ሰልፍ። ይሄንን አንተ ብትሆን ኖሮ ዘመዶች ቢታረዱ፣ ወለጋ ቢቃጠል፣ የኦሮሞ አንድ ከተማ ቢቃጠል፣ የአማራ ልዩ ኃይል መጥቶ አንዲት ነገር ስትወስ ስትል ምንድን ነው የምትፈጥሩት? እናውቃቸዋለን፣ እንተዋወቃለን። ስለዚህ መውጣቱ ትክክል ነው። ኦሮሞማ ብለህ ግን አትውጣ። የአንተን ትርጉም ልትሰጥ አትችልም። መብትህ አይደለም ሲጀመር። በአንድ ቃል ላይ ኦሮሞ ማለት እንዲህ ማለት ነው ብለህ ልተረጉም አትችልም። ኦሮሞ ማለት እንዲህ ማለት ነው ብለህ ልተረጉም እንደማትችለው ሁሉ ኦሮሞማ ማለት እንዲህ ማለት ነው ብለህ ለመተርጎም ምንም አይነት ሞራላዊም ህጋዊ ምክንያት የለም። ባለቤቱ ነው ስሙን በትክክል የሚያውቀውና ከነ ትርጉሙ የሚያመጣው። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምናስበው። በነገራችን ላይ አሁንም እነዚህ ተውሳክ ወያኔዎች አለቃቸውም ከእነሱ ጋር ልፋታ በኦሮሞና በአማራ ስም እኔ ገጽ ላይ ከሚጽፉት ገብቻ ያለው እያንዳንዱን ዘጠና አምስት እጁ ወያኔዎች ናቸው። በነፍሳችን ነው የሚጫወቱት። ይበሉን። ሰላሳ ዓመት ሙሉ ተጫውተውብን በመላው ዓለም የኢትዮጵያን ገጽታ ተቃርሻ አድርገው አሁንም በኦሮሞና በአማራ ስም ያባሉሃል። ግን በእነሱ አልደበቅም። አሁን በእነሱ ተደብቄ አልቆምም። ምክንያቱም አሁን እያጋደለን ያለው በግልጽ ቋንቋ በአማራ በኩል ጣቴን አልቀስርም። አማራ ጠብታ ለታዬ ያደረገለት የሚያደርግለት የለም። ቤቴን፣ ሰፈሬን ያውቃሉ ሰዎች። አምስት ሳንቲም የሚያደርግልኝ ነገር ሰው የለም። በጭንቅላቴ በገንዘብ መገዛት የጀመረለት በቁሜ መበስበስና መብቀት እጀምራለሁ። ሰው መሆን ይቀራል። ቸግሯት ሴተኛ አዳሪ ገላዋን ልትሸጥ ትችላለች። ህሊናዬን በገንዘብ እንደማልሸጥ ይታወቃል። ነገር ግን ባልዋለበት አማራው ነው። የአማራ አመራሮች የሚፈለገው ምንድን ነው? የአማራ አመራሮች እንዲለቁ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ላይ ቂም አለባቸው። ኃይለኛ የሆነ ቂም። የሚደረገው ዘመቻ በጣም ከፍተኛ ነው። ከወያኔ የሚደረገው ዘመቻ፣ ከኦነግ የሚደረግ ዘመቻ፣ ብልጽግና ውስጥ ያሉ አንዳንድ የኦዴፓ አመራሮች የሰውየውን ብቃት እና አስተሳስረው ከላይ እስከታች በመያዛቸው በአመራሩ ዘንድ ክብር ስላላቸው እንዲጠሉና እንዲተፉ የሚደረገው ዘመቻ እጅግ በጣም ከባድ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እያሉ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ስራ መስራት አይችሉም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማይኖሩበት ጊዜ ነው የሚወክሉት። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ስራ ነው የሚሰሩት። በውጭ ጉዳይ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ነው። ግን አላማው ምንድን ነው? አላማው ወደዳችሁም ጠላችሁም የአማራን ብልጽግና ማስተፋት፣ የአማራ ክልል ውስጥ ሌላ ወይ አዴሃን ወይ አብን ወይ የሆነ ኃይል አሸንፎ ቢመጣ ለነሱ ግልጽ ልንገራችሁ፣ ሰርግና ምላሽ ነው የተያዘውን ፕሮጀክት እሱ ነው። ሰርግና ምላሽ ነው። ከዛ በኋላ ስለማይስማሙ ወደ ግጭት ይገባል። ኢትዮጵያን ለማተራመስ የተያዘው እቅድ አንድ አካል ነው። በግልጽ ልንገራችሁ ስለማውቀው የአማራ ብልጽግና ላይ የሚዘመትበት የመጀመሪያው ምክንያት ሌላ ኃይል እንዲያሸንፍ እዛ ውስጥ ይፈለጋል። ሌላ ኃይል አሸንፎ ቢመጣ የተለያዩ ቋንቋቸው የተደበላለቁ ኃይሎች ቢመጡ አሁን ባለው የክልል ልዩ ኃይል አደረጃጀት ወደ ምን እንደሚወሰድ በሚገባ ይታወቃል። ይሄ ለእነሱ ሰርግና ምላሽ ነው። እሱ ውስጥ አሁን በደንብ አልገባበትም። መነሻ የሱ ስላልሆነ። ነገር ግን በደንብ አድርጋችሁ ጠንቀቃችሁ ልታውቁ የሚገባው እነ አቶ ዮሐንስ ቧያለው እና አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ትላንት በኦሮማራ ትግል ውስጥ ሰፊ የሆነ ሚና የተጫወቱ ሰዎች፣ የአማራ ህዝብ ደግሞ እኔ ውለታ አለብኝ። ውለታው ለታዬ በግል አይደለም። በግል እኮ የሰደቡኝ አማራዎች አሉ። ባህር ዳር ውስጥ ሶስት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ድጋሚ ያልሄድን ብታምኑ ባታምኑ አልሄድም። ባህር ዳር ምድር ላይ አልረግጥም። የፈለገ ፌዴራል መንግስት ስብሰባ ቢያዘጋጅ እንኳን የአማራ ክልል ጠርቶኝ ብዙ ጊዜ event አዘጋጅተው ጠርተውኝ አልሄድኩም። የውሳኔ ሰው ነኝ። መድረክ እንዳቆምኩት አዲስ አበባ ውስጥ መድረክ ላይ የትም አልገኝም አልኩ ቀረው። ማአት መድረክ አዘጋጁ ጠርተውኛል። በየጊዜው ይደርሰኛል፣ በየሳምንቱ አልሄድም። የውሳኔ ሰው ነኝ ከፌስቡክ በስተቀር ምክንያት አለኝ። የአማራ ውለታ ግን የፈሰሰው የኦሮሞ ደም የእኔም ነው ብሎ መናገር ብቻ አይደለም፣ በስናይፐር ጎንደር ባህር ዳር ውስጥ ሞቶልኛል። የፈሰሰው የኦሮሞ የኔ ደሜ ነው ብሎ በመፈክር ብቻ አልቆመም፣ ሞቶልኛል። ውለታው አለብኝ። ኢሬቻ መጥቶ እኔ የኢሬቻ አምላኪ ባልሆንም ሃይማኖቴ ዋቄፈና ሳይሆን ተዋህዶ ቢሆንም ነገር ግን ማህበረሰቤ የሚያከብረው የምስጋና ስርዓት ላይ ኢሬቻ ላይ መጥቶ አብሮ ተሰውቷል አማራው። ያኔ የኦሮሞ ወጣቶች ትግል ሲያደርጉ ከቄሮ ጋር ተሰልፎ ፋኖ ብዙ ነገር አድርጓል። የለቀምትን ቡድን የነቀምትን ቡድን የነቀምትን ቡድን እዛ ጋ ተቀብሎ ለቀምት ነቀምት ሁለቱም ስም ያስኬዳል ስላለ በታሪክ ውስጥ እዛ ጋ ተቀብሎ ወልዲያ ላይ ያስተናግዷል። አንድም ቀን ክፉ ሲናገር ሰምቼ አላቅም። ፊቱን ሲያጠቁርብኝ አይቼ አላቅም። ጥቂት ጋጠወጦች ባህር ዳር ውስጥ ሶስት ቦታ ላይ አጋጥሞኛል። በተለያዩ event ኦች፣ በተለያዩ ሁኔታዎች አልሄድም። ይሄንን ስለማላደርግ ደግሞ ጎንደር ደግሞ ሴት የሚገርም ነገር አንድም ክፉ ነገር አላየሁም። እነዛ ሰዎች የባህር ዳርን ህዝብ ይወክላሉ ወይ? በፍጹም ሌላ ቀርቶ የባህር ዳር ተወላጆች ላይሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን አሁን ከሚፈጠረው የመንጋ አስተሳሰብ አንጻር አንዱ ተነስቶ እንዲህ ሊያደርግ ነው የመጣው ቢላቸው እርምጃ ከመውሰድ ወደ ላይ ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ያደርጋል የትኛውን ቦታ ላይ ግን እባካችሁ ኢትዮጵያን ማስቀጠል ከፈለግን globalization ነው የምንወዳደረው ከስምንት ቢሊየን የዓለም ህዝብ ጋር ነው። ያስቸገሩን ማአት ነገር ስለ ኑሮ ውድነት አውርተን እናውቃለን። ይሄ የብሔረሰብ ጦስ ጥንቡሳት ይሄ ኃጢአት መጥቶ አንድ ቀን ስለ ኑሮ ውድነት ተነጋግረን አናውቅም። አንድ ቀን ስለ ስራ አጥነት ተነጋግረን እንዴት ይፈታ ብለን ተሰብስበን አናውቅም። አንድ ቀን ስደት እንዴት ይቁም የሚል ውይይት አናደርግም። ጥቂት ሰዎች በራሳቸው ጥረት ከሚያደርጉት ውጭ በጣም የተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎችን መሰብሰብ አልቻለም። ስንት የበላን ነገር እያለ ስንት የሚያስለቅስ ጉዳይ እያለ ግብፅ እንዴት አድርጋ ልታጠቃን እንደምትፈልግ በተዘዋዋሪ አንወያየም? ሱዳን እንዴት ፕሮክሲ ዎር ኢትዮጵያ ላይ ለመክፈት እንደምትሞክር እየሞከረች እንደሆነ አንቆጭም። ምክንያቱም ሁል ጊዜ ለቅሷችን ወደ ውስጥ እንዲሆን የበሉንን ትልቅ አጀንዳዎች፣ አገራዊ አጀንዳዎች አስቀምጠን በትንሽ አጀንዳ በብሔረሰብ ፈልገን ባልመጣንበት ማንነት አማራን አንተ ምናምን በአምር ምን ከፋኝ? እኔነቴን የምሰጠው እኔነቴን የምወስነው እኔ ታየ እንጂ ሌላ ሰው አይደለም። የኔን ስም የኔን ብሔረሰብ፣ የኔን ማንነት፣ የኔን ሃይማኖት፣ የኔን ምነት የማሳወቅ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው። አማራ ነህ የኮምፒውተር ቺፕስ ፈጥረህ ነው እንዴ አንተ አማራ ነህ የምትለኝ? የምታደርገውን ጫማ አሳምረህ አድርገህ ነው ስለ ብሔረሰብ የምትነግረኝ? እኔ የማቀርበው ሀሳብ ስህተት ካለው ከሀሳቤ ጋር ተፋለም። ሀሳቤን በሀሳብ ሞግት፣ በስድብ አይደለም። እንድትሰድበኝ አልፈቅድልህም። የድር አግዳሚና የቀበሌ አግዳሚ እና ፌስቡክ እኩል ያስቀምጣልና የማንም አስተካክሎ መጻፍ የማይችል ጠብደል ማይም መጥቶ እንዲሳደብ ሊፈቀድለት አይገባም። ይህን ሁላችሁም ብሎክ ብታደረጉ ስዳደጉ ልክ ይገባ ነበር። አይቻለሁ። የናይጄሪያን ፔጆች ስድብ እንደኛ የለውም። የኬንያ ስድብ እንደኛ የለውም። ጋጠ ወጥ ያለው እዚህ ነው። ምክንያቱም የበከተ ትውልድ ፈጠርን ባለፉት ሰላሳ ዓመታት። አሁንም ቀጠልን። የበለጠ የበለጠ አባብሰን ቀጠል ነው። ስለዚህ እኔ መንግስት ጥሩ ሲሰራ አንደኛ ደጋፊ ነኝ። ያለ ይሉኝታ ነው የምደግፈው። ይሉኝታ የለኝም በምደግፈው በማምንበት ጉዳይ ወገን እየሞተ ወገን እየተገደለ ትልቅ አጀንዳዎች የመንግስት ስራዎች እያሉ ህግና ስርዓትን ማስከበር እንደሆነ ሳስተምር ከርሜ የመንግስት የመጀመሪያ ስራ ስለ ሁለተኛው ስራ ላደንቀው አልችልም። የመጀመሪያውን ስራውን ህግና ስርዓትን ማስከበር ዜጎች የሚፈልጉበት ቦታ እንደፈለገ መንቀሳቀስ እንዲችሉ ማድረግ ይችላል። ስለሚችል ነው። ይችላል፣ አሳምሮ ይችላል። አይደለም ኢትዮጵያን ሶማሊያን እኮ ሰላም እያስከበረ አያሳፍርም? የሶማሊያን ሰላም አስከብራለሁ የሚል ኃይል የራሱን ሀገር ሰላም ማስከበር ሲያቅተው አያሳፍርም? የደቡብ ሱዳንና የሱዳን የአቤ ግዛትን የምናምን አስከብራለሁ የሚል የዳርፉር ግዛትን አስከብራለሁ የሚል ኢትዮጵያን ማስከበር አቃተኝ ሲል በላይቤሪያ በሩዋንዳ በምን ታሪክ አለን እያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የራሱን ሀገር ሰላም ማስከበር ሲያቅተው አያሳፍርም? አቅቶት ሳይሆን ስላልተፈለገ ነው። ይህን ደግሞ በደንብ ልናገር ይገባል። እዚህ ጋር አንድ ወያኔ ይህን የኦሮሞ ተወካይ ማናደርገው ሰብ እነሱ የሚያስቡት እንዲህ ብቻ ነው። <laughs> አየ ወያኔ ነገር እንደ ዕድሜ ልካችሁን ጮማ ራስ እንደ ጉንዳን ተሰልፎ መሄድ፣ መሬት ላይ መንደባለል፣ ቀለም መቀባ፣ አንድ አይነት የፋብሪካ ምርት። አይ ወያኔ እግዚአብሔር የውላችሁ ደፍቷችሁ አንከራቷችሁ አስርቦም ጥጋባችሁን አብርዶላችሁም ተዋጊነ ስትሉ አስፈርጥቶ ሰማይ ግንባራችሁን እስከሚገጨው ድረስ ሸሽታችሁ ታየን ከኔ ጋር መሳፈጥ በጣም የሚገርም የሚገርማችሁ ነገር አስር ክፍለ ጦር ነኝ ለእናንተ ለወያኔና ለኦነግ ብቻዬን አስር ክፍለ ጦር ነኝ ብቻዬን በመሳሪያ አይደለም እናንተ የምታምኑት በሱ ነው ፈረንጅ በሰራው አንድ እኮ ነገር የላችሁ ፈረንጅ በሰራው መሳሪያ ነው እኮ የምንገዳደለው ዳቦ መብላት አቅቶ በስነ ስርዓት ልብሱን መልበስ ያቃተውን ሰው ይህን ነው እኮ የምንገለው አሳፋሪዎች ናቸው። እኔ የኦሮሞ ተወካይ ሆኜ አይደለም የምናገረው፣ እነኝም ብያለሁ። ተወካይ ነኝ፣ መች ወጣኝ? የትኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የምርጫ እድል አግኝቶ ነው? ማንም ተወካይ የለም። በነገራችን ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከታች ማንም፣ እስከ ወረዳ ድረስ ማንም የወከለው የለም። ማንም ወክሎ ማያውቅም። የኢትዮጵያ ህዝብ ሲጀመር መርጦ ማያውቅም ወክሎ ማያውቅም አሁን መምረጡን እግዚአብሔር ይወቀው። ስለዚህ እኔ ታዬ የምናገረው ራሴን ኦኬ ነው፣ ሰውነቴን ኦኬ ነው፣ ሰው መሆኔን ኢትዮጵያዊ መሆኑ ነው መሆኔን ወክዬ ነው። ምክንያቱም እኔ እዚህ ጋር እስከምደርስ ድረስ ሰማንያውን ማህበረሰብ ዋጋ ከፍሎልኛል። ሰማንያውን ማህበረሰብ ግብር ከፍሏል። ከተለያዩ ማህበረሰቦች የወጡ መምህራን አስተምረውኛል። በትራንስፖርት ከቦታ ቦታ አዘዋውረውኛል። ባዘጋጁት ምግብ ገብቼ ተመግቤያለሁ። የሰሩትን ሸማ ለብሻለሁ። ከቤተሰቦች ጋር ተዛምደዋል። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር መጥቼ ስናገር በኢትዮጵያዊነቴና በሰውነቴ ሆነው ነገር ግን ተጋደሉ ብዬ አላቅም። እስቲ እስቲ ያልኩበትን ቦታ አሳዩ። ተጋደሉ የሚሉትን እኮ ነው። ተነስና ሆ ብለህ ግደል የሚለው እኮ ነው። ሞራል አለኝ ብሎ እስቲ አንድ ቦታ ታየ ተጋደሉ ብሎ ጡት ተቆርጠዋል ስትሉ አልተቆረጠም ማለት ማን ነው ልክ? የቱ ነው ትክክልስ? እንደ እውነት ሆኖ እንኳን ቢሆን ጡት ተቆርጧል ስትሉ እናንተ እናንተን መቁረጣችሁን አውቃለሁ። በታሪክ ስለመቆረጡ ግን አላውቅም። እናንተ ስለመቁረጣችሁ ግን ይኸው አርባ ጉጉ ብልት ስለመቁረጣችሁ በለው ሺ ምን ተሽዘል እስቲ ውሸት ከሆነ <laughs> እንዴ ቦረና፣ ጉጂ፣ አርባ ምንጭ፣ ወላይታ፣ ሲዳማ፣ ጌዲዮ ውሸቴን ከሆነ ይታዘበኝ። የወንድ ብልት ስትመደምድ እንደነበር አንተ ጋብቻ ዘር ለመተካት ሌላው። ስለዚህ ንገረኝ ካልክ አንተ ስትናገር አንዱን ጣትን ወሌሎች ስትጠቁም ሌሎችም ስለሚጠቁም አቁም። አረ ምን እሱ ሰው ዘቅዝቀህ በጋራ ሰልፊ ተነስተሃል፣ ሰው በጋራ ወግረገልሃል ስለዚህ የሞራል ደረጃችን ወድቋል፣ ዘግቷል። እኔ ግደሉ አላልኩ። በታሪክ ከምንጣላ ዛሬ የቸገሩንን ነገሮች እናንከባለን። ኢትዮጵያ እንኳን ለእኛ ቀርቶ ስደተኞች ጨምራ ትበቃናለች። ያነሰን ባህሪ ነው፣ ያነሰን ሰውነት ነው፣ ያነሰን እንደ ሰው ማሰብ ነው። እንደ ሰው ብናስብ እንደኛ አትራፊ በፍጹም አይኖርም ነበረ። እንዋደድ፣ እንፋቀር። እምነት አለን እግዚአብሔር የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ቅዱስ ቁርአን የሚለውን እንኑር። አላህ አቅም አንሶት ተዋጋልኝ እግዚአብሔር አቅም አንሶት ተዋጋልኝ ከፈለገ ዓለምን መገለባበጥ የሚያስችል አቅም አለው። እርግጠኛ ነኝ አንድ ትልቅ የከባድ ሚዛን ቦክሰኛ የሶስት ዓመት ልጁን ተደባደብልኝ አይለውም። እኛና እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ መነጻጸር የምንችል አይደለም በቁጫጭ ደረጃ። ስለዚህ እንዋደድ። እዚህ ምድር ላይ እኔን ጠልቶ የመጣ ሰው የለም። ይሄ ነው ቋንቋዬ። እኔን ጠልቶ የመጣ ሰው ስለሌለ አንጥላው። ከዛ በመንጋ ደግሞ አንድ ላይ ተጃምለን አናስብ፣ እንውጣ ከሳጥናችን ውስጥ። ያኔ ነው ፍቅር ምን መሰርተው እኔ በማደርገው እንቅስቃሴ ላቆም እችላለሁ። ፍቅርን መሰረትኩ እንጂ ማህበረሰብ እርስ በርሱ እንዲሰናኝ ያደረግኩ እንጂ አለያየሁም። እንደናንተ እናንተ ናችሁ የምትለያዩት። የኦሮሞ ብልጽግና፣ የአማራ ብልጽግና አልሸሹም፣ ዞር አሉ። ምን አለ በቃ ብልጽግና ናችሁ። አለቀ። በሪጅን ከፋፍሉት ስትፈልጉ። አሁንም መልሶ ያው ባሰ። እንደውም ወያኔ ስትሻል ነበረ። ለምንድን ነው የምትሻለው? በዚህ በኩል በዚህ በኩል ነው ያልኩት። በሌላው ወያኔ ናዚ፣ ፋሽስቶች ምናምን አይወዳደሯትም። ሴጣንነቷን መቼም ከአሁንም ብልጽግና ጋር አላወዳድረውም። ትልቁ ነገሯ ግን ምንድን ነው? ቀጥ አድርጋ ሌሎቹን እንደ ዳማ ጠጠር እየገፋች መሄድ ይችላል ነበር። ይሄ አማራውን ማምከና ስፍር ቁጥር የለውም። አምስት ሚሊዮን አማራ አምክናለች። ጠፍቷል። የት እንደገባ አይታወቅም። መዓት ነገር ያደረገችውን በደል ማሳየት እችላለሁ። ወያኔ እንዴት አድርጋ ሀገሪቷን ስትዘርፍ እንደነበረ መናገር እችላለሁ። እናንተ ግን አንድ ፓርቲ ውስጥ ሆናችሁ ወያኔ ላይ እንዲህ አልነበረም። አንድ ፓርቲ ሆኖ የኦሮሞ ብልጽግናና የአማራ ብልጽግና ተብሎ ወደ መጨረሻዎቹ ሁለት ዓመታት ካልሆነ እንዲህ የአፋር ብልጽግና ከሶማሌ ብልጽግና ጋር የአንዱ ከሌላው ጋር የሚናቆርበት የተደበላለቀ የባቢሎን ቋንቋ ያለበት ፓርቲ የጨረባ ተስካሪ የሆነ አይቻለድም። ሌሎቹ ፓርቲዎች ጥሩ ናቸው ብዬ አይደለም። ሌሎቹ ፓርቲዎች በፍጹም እዚህ ጋር ያሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎች ስለነሱ መናገር ይችላሉ። ግን አሁን አጀንዳ አይደሉም፣ መነሻ አይደሉም እንጂ ስለ እያንዳንዱ ፓርቲ ስለ እድሩ ጭምር እንዴት እንደተሰባሰቡ ብዙ የምናውቃቸው ነገሮች ስላሉ መናገር መተንተን ይቻላል። የምርጫ ቅስቀሳ አይደለምና። ግን አሁን እየመራኝ ያለው ብልጽግና በተገቢው መንገድ ሀገሪቷን እየመራ አይደለም። እንደ ፓርቲ ምርጫ እየደረሰ እንደዚህ ከተገደልን ከምርጫ በኋላ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ እናነሳለን። አንዳንዴም ቁጭት ያናግረኛል። ቁጭት ቁጭት መምረጥ እስከሚያቅተኝ ድረስ ስለሚሆን በተረፈ እዚህ ጋር የሚሳደቡ ሰዎችን መልስ አልሰጣቸውም። በዚህ ሊጨርስ መልስ ማልሰጣቸው ለምንድን ነው? እድገታቸውን ነው የሚያሳዩን። ደግሞ ተደብቀው ነው የሚጽፉት። አይታቸው ነው ፊት ለፊት ወጥተው አይጽፉም። የወያኔ ልክስክስነት በእናታችሁ እንደ ፍቀዱልኝ። ወያኔ ማለት ልክስክስ፣ እባብ፣ መርዝ፣ እስስት ማለት ነው። ሁሉም ቦታ ላይ ልውጥ ይላሉ፣ ሱክ ይላሉ። እንደነሱ አይነት ፍጡር ደግሞ ምድር ላይ አይቻላቅም። እነዚህ ሆ ብለው በመንጋ መሄዱ ናቸው። የማንም ህዝብ የማይወክሉ እንደነዚህ አይነት እርጉም ግን በምድር ላይ የሂትለርን የናዚ ፓርቲ አጠቃላይ እንቅስቃሴ አይቻለሁ። የፋሽስቶችን የነ ሙሶሊኒን አይቻለሁ። በዓለም ላይ ያሉ አምባገኖች አይቻል እንደ ወያኔ ግን የራሱን ህዝብ የሚጠላ የራሱን ሀገር የሚጠላ ዘለዓለም ተውሳክ የሆነ ነቀርሳ አይቻላቅም። ይህን ነቀርሳ እግዚአብሔር ነቅሎትም ጥሎትም ተመልከቱ፣ ጊዜም እኮ ተሰጥቶት ነው። እንደ ይሁዳ ለንስሐ ጊዜ ተሰጥቶትም ለንስሐ ማይገቡ ወራዶች ያሉበት እንትን ነው እና እነዚህ ሰዎች እዚህ ጋር ቢሳደቡ <laughs> እኔ ተመልከቱ፣ ይሄ ሁሉ ሰው እየሰማ እነሱን አራት ሰው አምስት ሰው በያቸው ነው። ይሄ ሁሉ ሰው እየሰማ ግን አንገት እናስደፋለን ነው። ወያኔ አንገቴን ካስደፋኝ በቁሜ ሞቻለሁ። ኦነግ አንገቴን ካስደፋኝ ሲጀመር ተጨፍልቀው እኮ ታየን የሚያክል ሰው አይወጣቸው። ተጨፍልቀው የያዙት አጀንዳ ሀገር ማፍረስ ነው። ብቻዬን የያዝኩት አጀንዳ ህዝብን ማሰናኘት ነው። ለጋምቤላ ጮክ ያለው ይሄው ዛሬ አይታችሁታል። የዛሬ አምስት ዓመት የጮኩትን በአጋጣሚ በዚህ ቀን የዛሬ አምስት ዓመት ፌስቡክ ላይ አይታችሁታል። comment ስላደረግኩበት መጥቶ ሰው comment አድርጎበት comment አደረግኩና መጣ። አይታችሁታል። ለጋሞ ጮክ ያለው ለሶማሊ ጮክ ያለው፣ ለአፋር ጮክ ያለው፣ ለኦሮሞ ከሶማሊ ሲፈናቀል በዛ ክፉ ወቅት ጮክ ያለው፣ ቄሮ ማለት እንዲህ ማለት ነው ብዬ ከቄሮ ጋር ተሰልፌ አታግያለሁ። ይኸው አለ። ስለ ቄሮ የጻፍኳቸው ነገሮች፣ ስለ ኦሮማራ ጥምረት ጽፌ ያለሁ። ትናንት ዛሬ አይደለም የመጣሁት ፌስቡክ ላይ ፖለቲካው ላይ ዛሬ አይደለም የመጣሁት፣ አንዳንዶቻችሁ እንደምታስቡት። ስለዚህ መርጬ አላለቅስም። መርጦ አልቃሾች ናቸው መርጦ አልቃሽ የሚሉት። የሚገርማችሁ ከጋዜጠኞች ጀምሮ የታዘብኳቸው አሉ። እናንተ መርጦ አልቃሾች ናችሁ ይላሉ። እነሱ ግን መርጠው ነው የሚያለቅሱት። እስቲ ጽፈት አውቃለሁ ስለ አማራ መርጦ አልቃሽ እያልክ የምትጽፈው ወያኔ ስለ አማራ መበደል አንድ ቀን ጽፈት አውቃለሁ ወይ? ስለዚህ መርጦ አልቃሽ ለማለት ሞራል የለም። የኦነግና የኦሮሞ ጽንፈኞች ስለ አማራው መበደል አንድ ቀን ጽፋችሁ ታውቃላችሁ? አበደን የለም። በሌለበት ደግሞ መርጦ አልቃሽ እናንተ ናችሁ። እኔ ግን ለኦሮሞ አለቀስኩ፣ ለወለጋው፣ ለ13 ለተገደሉ የኦሮሞ ፖሊሶች አለቀስኩ። ከአርባ ሁለት በላይ ለሆኑ አመራሮች አለቀስኩ። በጣም በርካታ የሆኑ ፖሊሶች፣ የኦሮሚያ ፖሊሶች ስለመገደላቸው አለቀስኩ። ለሁሉም አለቀስ። ለወላይታው አለቀስኩ። ለኮሬዎች አለቀስኩ። ኮሬ እየተገደል ነው። ለጌዲዎች አለቀስኩ። መርጫ አላለቀስኩ። መርጣችሁ የምታለቅሱት እናንተ ናችሁ። እያስገደላችሁ ከበሮ እየደለቃችሁ መልሳችሁ ደግሞ እየዘፈናችሁ እኛም መርጦ አልቃሽ። በጣም ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው የሚያስጠላው የወያኔ ባህሪ የምታደርገው ራሷን በራሷ ስም መልሳ ትሰድባቸዋለች። በራሱ ስም ወያኔ የሚሰድባችሁ በራሱ ስም ነው። ኦነግም የሚሰድባችሁ በራሱ ስም ነው። አልገደል፣ አላረድን፣ አላሳረድን፣ መሳሪያ አልያዝን፣ አልተጃመልን። እግዚአብሔር ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ ያበቃን አምላክ የአባት የእናቶቻችንን ፍቅር ይመልስ። አንድ ያድርገን። የተነጠቅነውን ፍቅር ከመካከላችን ግፍ የሚያስቡትን እኔም በሆን ግፍ የሚያስቡትን እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያንሳቸው፣ ይንቀላቸው። ደግሞ ያደርገዋል። እኛ ብናልፍ በክብር እናልፋለን። ግን ተዋርደው ያበቃላቸዋል ብዬ ነበረ። ታስታውሳላችሁ? ወያኔዎችን ተዋርደው ያበቃላቸው። አሁንም እየተዋረዱ ነው። ያ ደም እየጠራቸው ደማቸው እስከሚፈስ አሁንም እየተዋጉ ነው። አዝናለሁ በዚህ በኩል ለሚሞተው መከላከያ፣ የአገር ክብር ለሆነ መከላከያ። ግን ተዋርዳችሁ ነው ታሪካችሁ የሚያልቀው። ዳውድ ይብሳ ምን ይጻፍለታል? አሁን ተረስቶ አንድ ቦታ ያለ ሰው በጣም በርካታ ሰዎችን ማንሳት ይችላል። የተጠሉ የተተፉ፣ በአረመኔታቸው የሚያስፈሩ፣ ከሴጣን የሚያስከነዱ ግፈኞች፣ በሰው ደም የሚጫወቱ